فين الحكم بينبه على المدافعين على المهاجمين في هذه الكره الثابته اخطر خطيره المستقبل يبحث عن تسجيل اسمك يخوف كتاب الافتراء حلمي استعدلته روح انت بلاسي نحضرك تركي ينش عالسياسة والحكومة حبوا البريتي وسعد نحكي وبالكورة كل الجمعية اليوم راهي دزتو قامت شو صحح وشغل الكف عقزتو قل لي البريتي اليوم رجعت للباري شافوا يترينا حدد سويسي خارج انا مرادو السيون وذرات السيون شمعتنا عشق السيارة اللي كهويتنا نجمة ويلي والاسم